ገና ከእናቱ ማፀን ሲያወጡት ነበረ ዶክተሮቹን መሳደብ የጀመረው። እናትና አባቱን ሁላ ሳይቀር በስድብ ሙልጭ ነበር የሚያረጋቸው። ወላጆቹም ስድብ መተዳደሪያው እንደሚሆን ስላወቁ አዳዲስ ስድቦችን እያመጡ ያስጠኑት ነበረ። በአንዲት በተረገመች ቀን ግን በድንገት በተፈጠረ ጎርፍ ተሳዳቢ የያዘ hard work ጠንክሮ መስራት 98 percent ሆነ። knowledge እውቀት ደግሞ 96 percent ሆነ። በመቀጠልም love ፍቅር ደግሞ 54 percent ሆነ። በመቀጠልም ከላይ የጠቀስናቸው ቃላቶች አንዳቸውን መቶ percent ሊሰጡ እንደማይችሉ አስቀመጠ። ታዲያ መቶ percent ሊሰጠን የሚችለው ቃል ምን ይሆን? ብር ይሆን አለና money የሚለውን ሲደምረው 72 percent ሆነ። ምናልባት አመራርነት ይሁን አለና leadership የሚለውን ሲደምረው 97 percent ሆነ። አሁንም አይደለም ለሁሉም ነገር መፍትሄ ያለው አመለካከታችን ነው አለና አመለካከት የሚለውን ቃል ሞከረ። attitude አሁን ግን መቶ percent ሆነለት። ስለዚህ መቶ percent ለውጥ ሊያመጣ የሚችለው አመለካከታችን መሆኑን አረጋገጠ። የውበቷ ነገር እያስጨነቀኝ ልቤ እንደሚወዳማ ሰው ጠየቀኝ አድርግልኝ እሷን የግሌ የራሴ ሁሌ የናፈቃ ከሚጨነቅ ነፍሴ Anybody sitting right here? No. Okay. Whoa! What? What in the... Let me try. Okay. ሄለው ሄለው፣ አይሰማም። ኧረ ናና ባላየ፣ ሰላም ነው ጋሽ? እዚህ እኮ ተደውሎልኝ። አሃ ነው ናቲ ቁጭን ልጆች ቆሎ ይዛችሁን እስኪ። አረ ጋሽ ግን እቸኩላለሁ። አንተ ምን ትቸኩላለህ? ቶሎ በሉ ልጆች ቆሎ የሆነ ጭዌ ጫውት እኮ ነው። ይገርማል። የሰፈር ሳሌማ በፊት ወንዝ ተሻግረ ነው የምትመጣው። እውነቴን ነው የምነግርህ። ወንዝ ውስጥ ምን ያካክል አዞች። አንተ የሆነ ሰሞንማ ፍየል እንደዚህ እየተሻገርኩኝ አንዱ አዞ አይተናኮለኝም ሊበላት ፍየሏን። አ መሲል ከፍ አደረኩበታል። ኮረኮረኝ። ዝቅ ሳረግለት ዋጥ አንተ የመታሁት ኩርኩም ጆሮውን ይዤ ነው ሰብ ያስወጣሁት ከወንዙ። ጆሮ አዞ ደግሞ እዚህ ጋር ጆሮ አለው እንዴ? ዝም በል ከኔ ብለህ ታውቃለህ? ኧረ አላውቅም። እና እልሃለሁ የአዞ እግሬ ስር ተደፍቶ ማረኝ ማረኝ፣ ኧረ ይቅርታ። እኔ ደግሞ ታውቀኛለህ፣ ይቅርታ አድርጌልሃል እንዳይለመደ ብዬ በል ተነስ ተነስ ብዬ አስነሳሁት። ተነስ ተነስ አዞን። አዎ ምን መመን ነው? አረ ምንም ዞር ስትሉ እኔ ነኝ፣ ዞር ስትሉ እኔ ነኝ፣ reaction ላይ እኔ ነኝ፣ duet ላይ እኔ ነኝ፣ ድምፅ እኔ ነው የምትጠቀሙት እና ደስ ይላል። በእርግጥ ብዙዎቻችሁ አልገባችሁም። በጣም ትበሳጫላችሁ። የማረገው ነገር የማረገው ነገር አይገባችሁም። በእርግጥ Android ለሁሉም ሰው ይገባል። ላልተማረው፣ ለተማረው፣ ለመሀይሙ፣ ለህፃኑ፣ ለሁሉም ይገባል። ግን ማን iPhone ለሁሉም አይገባም፣ ለሁሉም አይገባም። እኔ ታከለ ኡማ ሴቷ ታከለ ኡማ መባል አለብኝ። ስራ ፈጥር ያለው በቃ አንድ መንግስት ባጎሩ ኮርተ ነው ቁጭም ብለው አንተ ግን አስመራ አዲስ አበባ አስመራ አዲስ አበባ እናትህን ትበዳ እሳያስ ሊበዳህ ነው የምትሄደው። በላንዴ ጀመርኩኝ አውርቼ ተቀበለኝ በዴ አዛጋ ቁጭ በላ ወይኔ አኮረፈች እንዴ እንዴ በላንዴ በላንዴ በላንዴ በላንዴ መድኃኒት ይጨመርላል ወይ ትወጋለህ ቂጥህን ደንዝዘህ አልጋ ላይ እንድትተኛ እናደርግሃለን። እስር ቤት ባትገባ እንኳን ሆስፒታል እንድትገባ እናደርግሃለን። አንለቅህም። እግዚአብሔር ሆሳማ ሮጌት ሂጂ ኮተታ አይገርማችሁም? ግን እንዲህ አቅፈ ስታሳይ ከአንተ የበለጠ ባለጌ ያለ እንዴ? አንተን አሁን መካሪ ማሰብ ነበረብህ። ሚስቴ ግን ሚስትህ ራሱ እንዳንተ አይነት ባል የላትም። ለልጆች ስትል ነው የምትገናኘው፣ ለቪዲዮ ስትል ነው የምትገናኘው፣ ለ YouTube ገንዘብ በጣም የሀብታም ሰርግ ነው እና የምታገባው እህቷ ልጅ እና እችኛዋ ሰክራ በቃ በጠበጠችው ዲንስ ምናምን ነገር የሌለ በቃ ካልዘፈንኩኝ ኧረ ምንድን ነው አንቺ ተረጋጊ፣ የእህቴ ሰርግ ነው እዘፍናለሁ አለች። ይህን ጊዜ በቃ ትዝፈን ተብሎ ተሰጣት። ምን ብላ ብዘፍን ቆንጆ ነው። ብርቱካን ነሽ፣ እንጆሪ ነሽ፣ ሙዝ ነሽ፣ ትሪንጎ ነሽ። ይህን ጊዜ ተናደደና እኮ የት ፍሩት አምሳኛ ዓመት አለ ስር ነው የከተተ እና ሰንተቃም የሚባል ነገር አለ እኛ ሰፈርሽ። ምን ማለት ነው? ሳንቲም ከሌለሽ በቃ ዝም ብሎ ያወራሉ ትቅም ያለሽ። እሺ። እኔ የምልሽ እሺ እያስ ሰንተቃም እየቃመ እሱ እያወራኛ እየሰማን እንቅማለን። በቃ ያማማ በቃ ልክ ነው እየተባለ ተጫዋይ ስለሆነ ማለት ሰንተቃም ነው ሰንተቃም ነው የሚባል ካልሰማሽ ተነስተሽ ትሄጃለሽ። ሰንተቃም እየቃመ አንድ ፊልም ነገረኝ አለ። በጣም የሚገርም ነው አንተ አንደኛ ፊልም ነው ስለው የሶስት ሰዓት ፊልም ደግሞ ደገመልኝ አለች። በጣም ተናድጄበት አሉ አለሽ። ከዛ ስራ ምንድን ነው ምናምን ነገር ሲለው እኔ ስራዬ ኢንጂነር ነኝ አለ የሚያስቅመው ማለት ነው። ከዛ እሺ ምናምን ተዋወቁ። በስንተኛው ቀን ሙአሊም ጠበቃ ነው ወደ ጎርጊስ ይሄዳል ለሆነ ስራ ማለት ነው። ሲሄድ ልጁ ምን ላይ እንዳገኘው ታውቂያለሽ? የብሔራዊ ሎተሪ መኪና ላይ እስክሳ እየመጣች እየተከተሉ ኢንጂነር እስክሳ አመሰግናለሁ እናት የቲክታክ አፕሊኬሽን ይባላል። አመሰግናለሁ። ወላ የኔ ማኛ አፈቅርሃለሁ። ሁለት እንደዛ በቃ አሁን ይመስላል። ከዚህ በኋላ ግን ገሬን ታጥቤ ነው የምመጣው። እሺ። የኔ አፈቅርሃለሁ ኦቦ አብይ እንደምን ኦኬ አንድ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጌ ነው። ያው ለፓርላማ እንደ ቀረቡና ለኢትዮጵያ ፕሬዝዳንትነት እንደሚመረጡ እየሰማን ነው። እኛ ነው ከጀርመን ነው እና እርሱም እንዲመረጡ ምኞታችን ነው። Okay ዋናው ነገር ምንድነው? ነገ እንግዲህ በፓርላማ ስብሰባችሁ ላይ ለስድስት ወር የወጣውን አዋጅ ተቃውሞት ድምፆትን እንዲያሰሙ ነው የምንለምኖት። የፓርላማ